අයිබෝවන් කාලීන පුවත් වාර්තාකරණය අංක එක සියත උදෑසන පුවත් විකාශයෙන් ඔබ හමුවන මම අර්චනා පීරිස් ප්‍රථමෙන් අවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත. ජාත්‍යන්තර පාර්ශව රැසක සහය තහවුරු කරමින් ස්ප්‍රිං සමළුව අවසන් වෙයි. සරුසාර මාවතකට වැටී ඇති රට ගැන කියන සියඹලා පිටිය. නැවතත් අපි ඒ සරුසාර මාවතට අවතීරණ වෙලා. සජබේ ආණ්ඩුවත් සමඟ එකතුවෙන කතාව බොරුවක් සජිත් කියයි. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ ප්‍රගතිය පැරිස් සමාජය ඇගීමට ලක් කර තිබෙනවා. මෙම ක්‍රියාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට අඛණ්ඩව සහාය ලබා දෙන බවයි ජපානය පවසන්නේ. ස්ප්‍රිං සමලුව අතරතුර මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහන් සේමසිංහ සමග ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයෙන් පැවැත් වූ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවලදී මෙම කරුණු අනාවරණය වී ඇත්තේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහ ලෝක බැංකුවේ ස්ප්‍රිං සමුළුව අතරතුර මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රීහාන් සේමසිංහ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා කිහිපයකට එක් වුණා. පැරිස් සමාජ ලේකම් කාර්යාලයේ සම සභාපති රාජ්‍ය අමාත්‍ය විලියම් රූස් සමග සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ලබා ඇති ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා. සම සභාපතිවරයා මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රගතියද අගය කර තිබෙනවා. ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා සහාය වීමට ජයිකාහි කැපවීම දකුණු ආසියාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපප්‍රධාන ප්‍රධානි ඉමෝටෝ සජිකෝ විසින් නැවතවරක් අවධාරණය කර ඇත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් ජපන් ආධාරය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නැවත ආරම්භ කිරීමට ජයිකා ආයතනය උනන්දුවෙන් බලා සිටින බවයි ඇය පවසා ඇත්තේ. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රීහාන් සේමසිංහ සහ ජපානයේ ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ උපාමාත්‍ය කෙන්ටාරෝ ඔගාට අතර හමුවක්ද පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාවට සහයවීමට ජපානයේ ප්‍රමුඛතාවය ඔහු යළිත් තහවුරු කර තිබෙනවා. ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවේ සභාපති ජීන් ලිකුන් සහ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහන් සේමසිංහ අතර හමුවක්ද පැවැත්වුණා. තිරසාර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා මූල්‍ය සම්පාදනය කිරීමේදී සමීපව කටයුතු කළ හැකි ආකාරය සම්බන්ධයෙන් එහිදී අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ බ්‍රසීලයේ මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ටටියානා රොසිටෝ අතර හමුවක්ද ඊයේ පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් කිරීමට බ්‍රසීලය උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන බවයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කර ඇත්තේ. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහන් සේමසිංහ සිය ට්විටර් ගිණුමේ පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ මෙරටට සුවිශේෂී බලාපොරොත්තු රැසක් ඇති කළ සතියක් සනිටුහන් කරමින් ස්ප්‍රින් අනුවෙන් දෙදහස් විසිතුන සමුළුව අවසන් වූ බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය වෙනුවෙන් ජපානය තවදුරටත් සහය දක්වන බව එරට ජේෂ්ඨ අමාත්‍ය ශින්පෙයි මට්සුෂිටා පවසනවා. ඔහු පළ කළ අදහස් ජපානය කන්සිවුල සුනිල් ගමගේ මෙලෙස සිංහල බසින් ඉදිරිපත් කළා. පැරිස් කප් සමඟ තමයි ජපානය ඉන්නේ. එහි විශේෂ බලයක් තියෙනවා ජපානයට. ඒවගේම G7 ජපානය G20 ඉන්දියාව. එම නිසා මේ රටවල් දෙක එකතු වුණාට පස්සේ විශේෂ ශක්තියක් වශයෙන් මේ වැඩ ටික නිම කර දෙන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. ජපානය ශ්‍රී ලංකාවට දීපු ණය කපහරිනවද දීර්ඝකාලීනව නැවත ගෙවන්න ක්‍රමවේදයකට යනවද කියලා තවමත් තීරණය කරේ නැහැ. ජපානයේ පළමුවෙන්ම කල්පනා කරන්නේ වැටුණු ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීම තමයි. ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු දේවල් කල්පනා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ඉතාමත් ධනාත්මක විදියට මේ ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීමේ ප්‍රයත්නයක යෙදී සිටිනවා. ඒ ගැන අපේ රට සතුටු වෙනවා. රට මේ වන විට සරුසාර මාවතකට ගමන් කරමින් සිටින බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සීමලාපිටිය පවසනවා. ඔහු මේවා ප්‍රකාශ කළේ රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමිනුයි. කොහොමද අලුත් අවුරුදු සරුද ජනතාවට සරුද කියලා කියන වචනේ උත්තර දෙන්න අවශ්‍ය සාපේක්ෂව. ඒ කියන්නේ එදාට වැඩිය අද කොහොමද කියලා. දැන් බැලුවොත් පහුගිය සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට යන්නකෝ ආපහු අප්‍රේල් මාසේ 12 වෙනිදා තමයි 2022 අපිට කියන්න සිද්ධ වුණේ අපි తాවකාලිකව විදේශ ණය ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. අපිට කියන්න සිද්ධ වුණා අනියම් විදිහට අපි බංකොලොත් කියලා. මේ පහුගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ 12. කියන්නේ අවුරුද්ද උදා වුණේ බංකොලොත් රටක් හැටියට. අපිට හරි දුකයි කියන්න. ඉන් පස්සේ උදා වෙච්ච තත්ත්වේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. මහා අරගල ඇති වෙච්ච ආර්ථික පීඩනයත් එක්ක නැගිට ජනතාවගේ පීඩනය රාජ්‍ය නායකයාට දුරේ ඇරදාලා යන්න සිද්ධ වුණා. මහා විශාල ආරාජිකත්වයක් ඇති වුණා. ඒ තත්ත්වයත් එක්ක බලපුවාම අද අර සරුද කියන වචනෙට සාපේක්ෂව බැලුවොත් දැන් නායකයෙක් ව්‍යවස්ථානුකූලව මහා අභියෝග මැද රට බාර අරගෙන පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට යනවා. අපිට IMF සංවිධානයට යන්න අපි අවුරුදු ගාණක් පරක් වෙලා තිබුණා. කොහොමද යන්නේ කියලා අපිට ප්‍රශ්න. ගිහිල්ලා දැන් අද ඒ සංවිධානයත් එක්ක ඉදිරි කටයුතු කරගෙන කරගෙන යනවා. අපි පළවෙනි වාරිකය ගත්තා. දැන් දෙවෙනි වාරිකය ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම අපි හදාගෙන අපි දැන් පැහැදිලිව මේ සරුයි කියලා නෙමෙයි අපිට කියන්න පුළුවන්. නැවතත් අපි මේ සරුසාර මාවතට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒ ගමන ටිකක් තව දුෂ්කරයි. ඒ ගමන පහසු නෑ. ඒ දුෂ්කර ගමන අපි අලුත් අවුරුද්දේ යමු කියලා තමයි යෝජනා කරන්නේ. සමග ජනබලවේගේ ආණ්ඩුව සමග එක්වන බවට වන තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. එය සහ මුලින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. සමගි ජනබලවේගේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් ආණ්ඩුව සමඟ එක්වන බවට වන තොරතුරු පසුගිය දිනවල මාධ්‍ය ඔස්සේ වාර්තා කර තිබුණා. එම තොරතුරු සහමුලින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව සඳහන් කරමින් විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනයෙන් උපුටා ගැනීම. පැවති දුර්දාන්ත රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේම දිගුවක් වන වර්තමාන ආණ්ඩුව පැවති ආණ්ඩුවටත් වඩා බිහිසුණු අගාධයකට අපේ රට තල්ලු කරමින් සිටින බවට අප මුල සිටම අනතුරු අඟවන අතර වැඩිකල් නොගොස් මේ ආණ්ඩුවේ අසාර්ථක වැඩපිළිවෙලෙහි පෙරමුණෙහි නිර්වත හෙළිවනුඩු අනුමානය. පොහොට්ටුවේ සෙවැනිලි ආණ්ඩුවක්මට පත්වමින් සිටින ආණ්ඩුව මුල සිටම සිදුකරමින් සිටියේ සමග ජනබලවේගේ පිළිබඳව ව්‍යාජපුවත් ජනගත කරමින් සිය අසාර්ථක බලන්‍යාය පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කිරීමය. ලුම්පත් ධනවාදී කල්ලිවලත් ප්‍රතිගාමී බලවේගවලත් එකම අභියෝගය සමග ජනබලවේගේ වන අතර සමග ජනබලවේගයට හානි කිරීම වෙනුවෙන් ඕනෑම මිලක් ගෙවීමට එම කල්ලි දෙවරක් සිතන්නේ නැත. සමග ජනබලවේගෙන් කණ්ඩායමක් ආණ්ඩුවට එක්වන බවට මුලින්ම දිගින් දිගටම ව්‍යාජ ප්‍රෝෘති පල කළ ඒ කල්ලි සිය නවතම උපාය මාර්ගය ලෙස භාවිත කරන්නේ අගමැති මැති ඇමති තනතුරු වෙනුවෙන් සමග ජනපල වේගය ආණ්ඩුව හා එක්වන බවය. එය අමූලික බොරුවකි. පතනම් විරහිත මෘග්ධ ප්‍රවෘත්තියකි. දිගින් දිගටම අසාර්ථක ප්‍රයත්නයන්ම දරමින් මාධ්‍ය අවභාවිතා කිරීමෙහි තරම මොනවට පසක් කළ ඇතැම් කුලීකාර මාධ්‍ය කිහිපයකට අවධාරණය කළ යුත්තේ මෙරට ක්‍රියාත්මක ශිෂ්ට සම්පන්න මාධ්‍යන්ගෙන් පාඩම් ඉගෙන ගන්නා ලෙසයි. තමන්ට ගෙවනු ලබන මිල වෙනුවෙන් ඕනෑම මිත්‍යාවක් සමාජගත කිරීම වෙනුවට ප්‍රඥාවන්ත සහ ආචාර විද්‍යාත්මක ලෙස මාධ්‍ය භාවිත භාවිතය යෙදෙන්නේ නම් මැනවියයි අපි යෝජනා කරමු. නමුත් සිය ස්වාමයාගේ මතය ජනගත කිරීම වෙනුවෙන් ඔවුන් විසින් ගනු ලබන උත්සාහයට අප අනුකම්පා කරමු. සජිත් ප්‍රේමදාස ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජනබලවේගේ නායක උපුටා ගැනීම අවසන්. ජාතික ජනබලවේගේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුරකුමාර දිසානායක සහ දකුණු කොරයාවේ වෙසෙන ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අතර හමුවක් පැවැත්වුණා. එහිදී එරට වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව සමග සුහද සාකච්ඡාවකට එක්වීමට අනුර කුමාර දිසානායකට අවස්ථාව උදා වුණා. ජාතික ජනබලවේගේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මේ දිනවල දකුණු කොරියාවේ සංචාරයක නිරත වනවා. එම සංචාරයේදී දකුණු කොරියාවේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් හමු වූ මන්ත්‍රීවරයා එරට වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකින් පිරිසක්ද හමු වී තිබෙනවා. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ඇතුළු උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා එරටට ගොස් සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක්ද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක හමු වුණා. එහිදී වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. ජනතාව මරණය එලිපත් වේ මරණය පිළිබඳ යම් අවිනිශ්චිතතාවයක කම්පණයක ඉන්න වෙලාවකදී ඊව ගැන පුරකම් කරන්න පුළුවන් පාලකයෝ පාලකයෝ මේ අරමුදේ ප්‍රධාන පංගුව මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය මේක වෙනස් කරන්න ඒ නිසා අපි ඔබට කියනවා වංචාව දූෂණය අවිනීතිය කේන්ද්‍ර කරගත්තු දේශපාලනයක් වෙනුවට වංචාව දූෂණය නාස්තියෙන් තොරව නීතියට යටත් වෙන නව දේශපාලනයක් ශ්‍රී ලංකාව විස්ථාපිත කරනවා ඒ කරන්නේ ජාතික ජනබලවේගය පාලනය කරනවා. මේ පාලක කණ්ඩායම ලිහිසියෙන් පහසුවෙන් තමන්ගේ බලය අත්හරින්ද එහෙම අත්හරින්නේ නෑ. අපේ රට සතක හතමාරකට වඩා අවුරුදු 75කට ආසන්න කාලයක් අපේ රට පාලනය කරේ අපේ රටේ ජනාධිපතිවරු අගමැතිවරු හැදුනේ පවුල් කීපයකින්. උඩ පාලනය කරන්නේ ඉතා දූෂිත ප්‍රභූව ප්‍රභූ නෙවෙයි. දූෂිත ත්‍රාඩ ප්‍රභූවේ ආවුරුඩ කරගත්තු පාලක කණ්ඩායම් පවුල් පහක් අපේ රට පාලනය කරලා වර්තමානයේ රට පාලනය කරන්න එපා උත්පහින්. එපා උත්පහින් එක. අනාගතේ අනාගතේ සැලසුම් කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්. දැන් මොකද මේ තියෙන්නේ? එනි ඉතිහාසයේ වර්තමානයේ අනාගතේ මුළුමනින්ම පෙළගස්සලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ පෞල් කීපය අතේ බලය කේන්ද්‍ර කරගන්න. ඒගොල්ලෝ ගාව රාජ්‍ය බලය තිබෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගාව ධන බලය තිබෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගාව මාධ්‍ය බලය තිබෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගාව මර බලය තිබෙනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොට වඩා ප්‍රබල මොකක්ද? ජනතාවගේ බලය අන්නේ ජනතාවගේ ඵලයේ තිබෙන්නේ මාලිමාව ගාව. රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන් මේ తాවකාලික පැලස්තර දෙන ආණ්ඩුවට අපි කියනවා මේ ආණ්ඩු උත්සාහ කරන්නේ පිළිකාව බාම් එකක් ගාලා ඉවර වෙලා ඉවරුණා කියලා රටේ මහජනතාවට පුරාජේරු බස් කියන්න. මේ රටේ මහජනතාවගේ ප්‍රකාශනයේ භාෂණයේ අයිතිය සුන්නත් දූලි කරන්න විකාශන පනතක් ගේනවා. මේ අනපන තාකුලලා දමන්න ජනතාව ඉදිරියේ දන ගහන්න වෙන දවසක් එනවා. පහුගිය කාල පරිච්ඡේදෙම කතා වුණේ මොකක් ගැනද? මැලේසියාවේ මහතෙර ගැන කතා කරා, ජර්මනියේ මහතෙර ගැන කතා කරා, සිංගප්පූරුවේ ලී කුවන් යූ ගැන කතා කරා. ඊයේ නිකම්ම ඉඳලා කතා කරලා එන්න පුතා කමක් නැහැ පාරට බහින්න ඔය කට්ටිය පොළු අරගෙන පාර දිගේ යන්න ගහන්න ගොඩ නැගිලි කඩන්න කියලාද කීවේ කට්ටිය. නෑ. ඒවට නීති රීති ගේන්න ඕනේ. අප්‍රේල් මාසේ විසි පස්වනිද වන විට ත්‍රස්ත විරෝධී පනත පාලිමෙන්තුව සභාගත කරනවා කියලා අධිකරන අමාත විජේදාස රාජපක්ෂ පවසල තියෙනවා. හෙටා නිද්දට පාරට බහින්න නියමිතව ඉන්න ලංකාවේ සමස්ත ජනතාව ඉලක් කළ තමයි මේ පනත ගෙනල තියෙන. එන මේ කියන විදිට රනිලික්‍රම සිංහලයි රාජපක්ෂ කල්ලිය යරු නම රටේ ලක්ෂ දෙසිය විස්සක් ජනතාව ඔක්කොම ත්‍රස්තවාදින් කියලා සලකන්න පුළුවන් වෙන විදිට තමයි මේ පනත තියෙන. මේ රජයේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් මර්ධනය කිරීම සඳහා වූ පනතක් මේ රටට ගෙනීමට කිසි ආකාරයකට අයිතියක් මේ తాවකාලික ජනතාව පිළි නොගන්නා රජයට හැකියාවක් නැtei කියන එක අපි කියනවා වගේම අන්තර්ජාතිකවත් ඒ හඬ අද රටට එරෙහිව ඉදිරිපත් වෙමින් පවතිනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අපි විශ්වාස කරනවා ජන මතයෙන් තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැතිකම ගත යුත්තේ. නැත්තම් මේ පින් ජනාධිපති කෙනෙකුයි පින් අගමැති කෙනෙකුයි වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකින්ද මැතිවරණ සිතියම හකුලන්නේ නැතුව රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඉඩ දෙන්න. සජිත් මහත්තයාගේ නායකත්වය මම හිතන්නේ පිළිගන්නේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය. දැන් ওই හිටියට මම දන්නවනේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. වගකීම් හරියට ඉෂ්ට නොකරපු කෙනෙක් එක්ක මේ ගමන යන්න බැරි බව එය තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පරණ නායකත්වයේ ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. එම පෝතත් සමගෙන් උදෑසන පුවත් විකාශයමින් නිමවට පත්වනවා ඔබට සුබ දවසක්.